Всем привет! На обзоре видеокарта MSI Gaming Z Plus от NVIDIA. Это у нас карточка 1660 Super. А, В принципе, вот так вот у нее коробочка выглядит. Ничего здесь особого по карте. Единственное, что можно сказать, что прямо на коробке сразу же здесь а, можно приблизить и посмотреть а, минимальные и рекомендуемые системные требования. Это PCI Express 3.0 X16 450 ваттный блок питания минимум, 1,5 а гигабайта выделенной памяти жесткого диска, 8 гигабайт минимальной оперативной памяти и 16 гигабайт это у нас рекомендуется. И э, желательно поставить 64-битную операционную систему э, Windows 10, Windows 7, либо Linux э, на ваш вкус и цвет, какая вам больше нравится. И здесь дополнительный коннектор питания у нас имеется 8-пиновый. В принципе, это все. Поддерживает DirectX 12, DirectX 11. Ничего сверхъестественного по карточке здесь нет. Показано то, что а, активное хорошее охлаждение имеется у данной карты. Ну, в принципе, больше ничего здесь такого особого нам не сказано. Сейчас мы ее откроем, посмотрим, что у нас внутри в коробочке. принципе, стандартная коробка. Ничего нового. Часть откинем. Здесь у нас такая бумажечка имеется. Что у нас здесь? Посмотрим внутри. Комиксы стандартные, msi Ничего нового, короче, нет. В принципе, то же самое было и у 1070 Ti. Небольшая инструкция о данной карте, которая нам тоже особо-то сильно не нужна. И переходим уже непосредственно к самой карточке. Достанем нашу карту. Вот пломба у нас здесь стоит. В принципе, видно то, что данную пломбу еще никто не вскрывал. Аккуратненько откроем ее. Мало ли, чтобы сохранить хотя бы какие-то свойства. Чтобы можно было заклеить потом. Если понадобится карточку убрать в будущем. Достанем нашу карту. Ну, в принципе, карточку мы распаковали, можем посмотреть, что у нас здесь имеется. У нас э, у карточки два 90 миллиметровых вентилятора, охлаждается на ими. А, данные вентиляторы, как и подсветку, и вентиляторы, и подсветка здесь э, фишечками можно отключить. То есть здесь, в принципе, видно, что а, там у нас имеются а, фишечки, которые можно, в принципе, вырубить. Здесь тоже можно все выключить. Кому как удобно. Хотите с подсветкой данную карточку запускайте, хотите без подсветки, хотите вообще вертушки у нее просто отрубите. Кому как хочется. А с обратной стороны смотрим. У нас здесь три дисплей порта, как и написано в инструкции, в описании и один HDMI. По системе охлаждения можно видеть то, что система охлаждения достаточно массивная, карточка тоже достаточно, я бы сказал, тяжелая, занимает в компьютере 2,5 слота. Охлаждение у нее, я бы сказал, бы шикарное, но довольно-таки шумное. Если превысить 80% оборотов кулеров, то будет очень хорошо ее слышно. А восьмипиновый коннектор питания по а, фазам питания. На фазах питания у нас а, здесь, в принципе, а, можно туда посмотреть. Заглянуть, термопрокладки у нас имеются, но не на всех фазах питания. Процессор у нас, процессор у нас подходит 4 теплотрубки. Запаянные мы можем видеть выходы теплотрубок уже Здесь, к примеру, есть выход, и если вон туда вглубь посмотреть, там еще одна запаянная теплотрубка, ее видно. Как можем видеть, теплотрубочки, вот они, они у нас. Можно посмотреть, раз, два, три, четыре. Четыре теплотрубочки. Backplate у нас металлический, и он участвует в системе охлаждения. А, как можно заметить, он, а, в принципе, тема прокладочки. Вот она тема прокладочка, ее видно прямо здесь, если приблизить розовенькая. А с обратной стороны, сейчас я ее переверну, там тоже у нас а, видно, в принципе, термопрокладки. То есть вот здесь вот, если вот смотреть а вглубь, то там термопрокладочки не есть. В принципе, по конструктивным особенностям, чтобы я сказал, backplate, в принципе, здесь сделан очень качественно. А красиво несет эстетическую функцию, участвует в системе охлаждения и также защищает нашу печатную плату от каких-либо повреждений. А, перейдем к размерам нашей карты и померим ее толщину, а, длину и ширину. В длину наша карточка, если брать от края, к примеру, это 24,6 миллиметра. Если брать от крепежки, это у нас уже 26 а, миллиметров выходит. А в, то, в а, ширину наша карта, то есть если а, брать так, это у нас 11,5 сантиметров. Если брать от самого края до самого края, это у нас уже поболее так разверну, чтобы было удобнее то не совсем удобно получается. Так. Это у нас уже 14 миллиметров. 14 с половиной даже выходит. И в толщину. Замерим толщину непосредственно нашей карты. А в толщину наша карточка 50 миллиметров. А, перейдем уже непосредственно к тесту данной карточки уже а, в майнинге. А, посмотрим ее именно в майнинге эфира. Сколько она потребляет вместе со стендом, сколько она потребляет отдельно сама. Посмотрим ее настроечки. А занизим, насколько это возможно, энергопотребление данной карточки. Ну и перейдем непосредственно уже к майнингу на данной карте. Ну вот мы уже перешли непосредственно к майнингу. У меня попалась видеокарточка 1660 Super с памятью Hanix. А с ней немного все наоборот работает. Нужно ползунок, а, где memory clock у нас полностью отмотать в минус. А, до самого конца, что получило значение 6299 МГц по памяти. Если у вас э, Samsung или Micron будет память э, на видеокарточке, то вам, естественно, ползунок надо будет выкрутить до 1200-1250 МГц. Это вот этот вот ползунок. Получается memory clock. Если Samsung э, или какая-либо другая память, то ставим 1200, 1250, 1300 по памяти. Если Ханикс, то выкручиваем все в ноль. А процессор мне, в принципе, здесь э, чип не нужен, я им особо-то не пользуюсь, поэтому его я тоже выкрутил полностью в ноль, а, минус 502. А Power Limit я поставил 70, а кулера я поставил 70. Температура видеокарты на данный момент 46 градусов. Кулера я, наверное, еще снижу, наверное, а, до 60. Попозже. Что мы получаем? Мы получаем то, что карточка у нас а, а, где-то около 91 ватта кушает и дает при этом 31 и 2 мегахэша на эфире. По потреблению а, с розеточки у нас сейчас идет 153, а, 157, ну, короче, где-то 160 а, ватт. Это при том, то, что у меня здесь еще в компьютере установлен, получается, процессор Core i7 2600K с графическим ядром, он, получается, у меня стоит. Кулера, то есть привод, материнская плата. Материнская плата а, древняя, в принципе, DDR3, Biostar, Hi-Fi. Если получится название там залезть, посмотреть, вот оно видно его. Biostar Hi-Fi H77S. Можете послушать шум. Я вот приблизил шум видеокарты, насколько сильно она шумит. И сейчас я выставлю, наверное, ей а, кулерки на 60 процентов. Выстрелил кульки на 60 процентов, шуметь карточка стала а, гораздо меньше. Можно, в принципе, даже закрыть корпус, ничего существенного здесь не случится с ней. А, температуры, главное, чтобы 70 градусов у нас не превышали у карты. А температура у данной карточки довольно-таки холодная, 47 градусов, 48. Подождем, пока прогреется немножко и посмотрим еще температуру. Решил выставить нашей карточке более а, жесткие условия. А именно, что я сделал? Я кулерки снизил до 50% оборотов. Это во-первых. А, хэшрейт у нас а, при этом сохраняется 31,3, 31,2 мегахэша у нас идет. И плюсом я еще на компьютере закрыл крышку. Ну, здесь, в принципе, у нее есть а, какая-то э, перфорация, так сказать, решеточка на крышке. И думаю, этого будет достаточно. А спереди у компьютера стоит вентилятор. И он продувает у нас, получается, видеокарту. Здесь вот чувствуется то, что воздух выходит. Сейчас стоят более жесткие условия. Оставлю это ненадолго и посмотрим, что будет дальше в таких условиях. Ну вот, прошло немного времени еще, и лимиты я карточки снизил уже до 50%, и кулера я снизил до 40% оборотов. Температура у карты 49 градусов, майнит она по-прежнему 31,3 мегахэша с копейками. Потребление у нее вместе со всем стендом получается материнская плата, жесткий диск, оперативная память процессор, 138, э, ну 140 э, максималочка получается ватт. Если посмотреть по карте, сколько потребляет сама карта, карта потребляет 78,2 ватта. довольно-таки хорошие показатели. Также в описании под видео я закреплю несколько а, ссылок на другие свои видео, как майнить на биржу Binance. А, закреплю видео, как э, настраивать обороты кулеров в MSI автобернере. И э, также а, закреплю видео про майнинг э, на ПК на 1070, на 3070 видеокарточках. И плюсом уже в следующем видео сделаю а, настроечку данной видеокарты на NiceHash. Покажу, как а, майнить на NiceHash, как а, настраивать все это на NiceHash, как установить майнер на NiceHash и так далее. А так, всем спасибо за просмотр, всем пока.